Hello. Ini adalah resepi yang akan kita buat kali ini dalam Oh My Osh channel menggunakan tiga bahan sahaja. Here we go. Kita ada koko, kita ada susu pekat, kita ada whipped cream. Okay, ketiga-tiga bahan ini sahaja yang anda perlukan untuk menghasilkan chocolate ice cream homemade. Ah, okey, Osha hanya perlukan 400 ml whipped cream, lepas tu 1/4 tin susu pekat, 4 ke 5 sudu serbuk coklat. So kita nak mulalah ni. Okey, first thing first ialah kita tuangkan whipped cream okey sebanyak 400 ml ya ke dalam satu bekas. cream. agak lah. Sebab ni Ocha pakai bekas ni 250ml. So, kalau dua bekas ni dah kira 500ml kan? So, it's up to you. So, pandai-pandai lah. So, for this one, I pakai 400ml, okay? Kemudian, kita nak pukul dia sampai dia kembang. Thank you. So untuk aiskrim ni kalau uh, anda nak buat banyak anda boleh gandakan resepi. But this is my first attempt. So I feel like macam I takut nak membazir. <laughs> So I buat ikut resepi asal dia dulu. So kalau dah sedap nanti second round, third round you boleh tambah lah. Okay tengok. Dah kembang dah pun. So kita masukkan susu pekat. 1 per 4 tin susu pekat. So kalau nak lebih manis Boleh letak lebih Kalau tak nak manis Letak kurang Ah, ha. Kalau tak nak rasa manis langsung Jangan letak Tapi apa rasa <laughs> Letaklah sikit Nama pun dah aiskrim kan Okay Ni uh, kita pukul rata Uh, this one is up to you whether you can use uh, mixer ataupun boleh gunakan spatula, okay? biar dia rata je. Ah, masukkan koko. Serbuk koko 4 ke 5 sudu terpulang. Nak lebih rasa koko, letak lebih. Tak nak lebih, letak kurang. Nak rasa macam okey-okey je, ah, ikut je resepi. <laughs> oh yeah, don't forget to like, subscribe and share this video, alright? Okey, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung, sambung. come on, Osha kan suka nak improvise. So I tambah lagi Milo. Ah, chocolate chips. Tabu-tabu gaul. Nak letak-letak, tak nak letak, tak apa. Ambillah bekas aiskrim yang sebelum ni. Tuangkanlah ke dalam bekas ni. Okay, make sure you guys sejukkan dalam peti sejuk. Uh, minimum 6 jam. Thank you. siaplah. Kesenang tiga bahan. Susu pekat, serbuk koko, whipped cream and we're done. Hiaslah dengan chocolate cheese. Cuba okey? Jangan tak cuba. And tada. Okay guys, I think that's all for now. Jangan lupa untuk like, to subscribe, uh, apa lagi, to share. And kalau dah cuba tu, share juga. Macam mana outcome chocolate ice cream tiga bahan. Bye.